哈，第一次什么？第一次， <laughs> 第一次哈哈，真的假的？这种问题可以问的咩？小哎，我初恋十三岁，十八岁吧，就高一的时候。 <laughs> 呃，初恋是十七岁，对，初恋， <laughs> 我都没有谈过恋爱嘞。救我。 That will be n i t y degrees Celsius cafe. 啊，米西先生。There is o e r e t u r for Togo and Channel e i t 就是大英雄。Project W. 啊，The recent one which is Legal Eagle. 嗯，你也可以是天使。唐凌，沸腾冰点，跟文芳姐还有哦，Rebecca 也在。他只问你不一部没有说有谁。第一份工作是 Burger King。第一份工作就是当演员。我第一份工作就是当演员啊。 呃，一个人是，哎，第一次出国是泰国。My mom told me it was Philippines, but I was too young to even remember anything. First foreign country, island, 香港。呃，我第一次出国是去韩国，哎，泰国吧，冰城岛。就是去马来西亚吧，跟我爸，跟我家人，我们都去一些比较，嗯，靠近我们的地方。 I'm very excited. Actually, I didn't know that I would actually be able to join because I just, I literally just signed like a month ago. 我非常的感恩，因为去年我是以一个观众的呃身份来呃看，同祝大家。但是我今年有表演，所以很紧张。Experience 一下吧，我觉得呃开心的，Open your heart l e a r n experience it. 二十四呢是第一次，嗯，其实我还蛮讶异的，因为觉得这个奖项其实就感觉好像好难入围。第一次入围的感想，非常的兴奋，非常的感激，呃。 公司给我这个机会，呃，第一次入围，其实感觉很兴奋啊！就刚刚其实，在台上已经差点要被吓死了， <laughs> 然后就呃，感受就很开心啊！就谢谢粉丝们就每天为我打电话，每天为我投票。其实哦，比我想象中还紧张哎！我妈也以为觉得 OK 啊，不要紧，可是在现场还是有一点紧。其实我也很紧张。你有紧张吗？因为我刚刚看名单的时候，其实我一开始没看到你的时候，我开始我一直往后面看，然后看你然后一直这样对。不紧张你自己。 surprised. I was very surprised. Not at all prepared for this. Yeah, so a bit nervous too. Hello，大家好，我是严方伟杰。想要看更多我们 TCA 驴队的话，请按这里 OK。但是不要忘记 subscribe 我们 TCA YouTube channel，就在这里。